you Thank you. кешір болды есіңді жиыш жүр кеттік үйге барайық жүр тұр жүр жүр мен саған бұл сөзді сирек айтамын мен сені жақсы көремін сен маған перзент сыйладың әлі де сыйлайсың Боже. Енді не барын қарашы. Екеуміздің сүретіміз. Бақытты кездерім. Сен бір күні бұртиып келдің кездесуге. Мен сені не болды деп сұрағанымда әкем енді екеуміздің кездесуімізге рұқсат бермейді дегенсің. Не үшін деп сұрадым? сол кезде мен саған мен сені ешкімге бермеймін деп жауап берген болатынмын өтінемін жан екеуміз үшін күрес біздің бақытымыз үшін ұлымыз үшін данияр әлімханұлы үйге барып демалыңыз Онда кез келген сәтте керек болып қаласыз біз оны қайтсек те емдеп шығарамыз түсіндің бе сен түсіндің бе деймін сізді көп жұмыс күтіп тұр тынығуыңыз керек такси шақырайын керек емес ешқандай таксидің қажеті жоқ азамат азамат есікті ашыңыз не болды есікті ашыңыз дереу көлікпен түсіңіз кетші замаа тэрэг дүнхүүс. Нэв Эй, тор тордохгүй. Жирээд суундар димээ. Төсөмс. Юу сүмс дүү. Юу сүмс дүү. Шивал гамсгүй. Түм шивагад не. Сигос симаа. А? А. отыра бер баш ол ұстамашы деймін олай жібер жүр деймін мен саған жіберші бұрқылдама бұл аш жүр е жіберші жіберші деймін мен саған е тыңдап не ой жолдың үстінде рөліне басын қойып ұйықтап жатыр мас мастығымен қоймай адамға қарсылық көрсетіп құжаттарың қайда не қыласың о <laughs> бауырым асың дәмді болсын саған жалпы диета ұстау керек сияқты <laughs> қой көрсетеміз саған диетаны ей не тұрсың сен ей тұр ей ұста он бес тәулікке қамаласың бес тәулікке қамал қамал жат жат ей е қайда 15 күн шығар мені өй! қайырлы таң түнде сұмдық оқиға болды ғой не болып қалды кеше түнде данияр әлімханұлының әйелін әкелді ол кісі жол апатына ұшырапты өзі операцияны жасатты ол операция 10 сағатқа созылған екен жағдайы өте ауыр өмір деген қатыгез қойы иә. қанша адамды ажалдан арашалады бірақ өзің әйеліне келгенде қауқар жетпейтін сияқты ешнәрсе көмектеспей жатыр ма сонда бір құдайдан басқа ешкім көмектесе алмайды ертең не боларын кім білсін Ой, жарайды. сәлем құралай сәлем ермек қалың қалай жақсы жаман емес саған рахмет әдемі екен отыруға болады ма иә әрине отыр сен үстіңе костюм киіп алғансың ба ұнай ма саған ұнайды күнде базардан басқа киіммен көргендіктен ба ауруханаға емес сүйген қызыңмен кездесуге келген сияқтысың енді сені кездесуге шақырсам еш уақытта көнбеуші едім ал мына жерден ешқайда кете алмайсың оңтайлы сәтті пайдалана білесің иә не істеп отырсың сурет салдым көруге бола ма әрине әдемі екен суретшінің әр картинасы тұтас тарих мұнда терезеден теңіз көрініп тұр ол өмірді бейнелейді ал мен сол теңізге барғым келеді ал мынау сарыгүл сенсің бе адамның өмірі де бір күні аяқталады сонда мен гүл әкелген сайын оларды өлтіріп жүрмін бе иә сондықтан саған гүл әкелмеші деймін енді гүл әкелмеймін деп уәде етші ермек уәде беремін осында талай адам жатыр көп ұзамай олар өмірден өтеді соларға жаным ашиды бірақ олардың барлығына көмектесе алмайсың ғой білем көмектесе алмасам да қалған өмірлерін қызықты ету қолымнан келеді сондықтан сен маған көмектесші ермек әрине рахмет Данияр Утешев. Чистикша хирург. Угу. Валихан Ахмедов. азамат өтеш ояныңыз сіз білесіз бе мас күйіңізде машина айдапсыз мен қоймай полиция қызметкерлеріне қарсылық көрсеткенсіз мұның жазасы кем дегенде 15 тәулік білесіз бе мені 15 тәулікке қамауға болмайды әйелім ауруханада жатыр жанында болып көмектесуім керек бұны басында ойлану керек еді дәрігер енді сіз әйеліңіздің қасына 15 күн бара алмайсыз оның үстіне сіз бірнеше қылмыс жасадыңыз біз бұны жайдан жай жаба алмаймыз білесіз бе мен кінәмді мойындаймын кешіріңізші бір қырсық шалды өтінемін бәрінің айтатыны осы қырсық шалды әйелім тастап кетті ақша жоқ ал заң бәрімізге ортақ бір телефон соғайыншы не үшін менің әмиянымда бір кісінің есім хаты бар уәлихан ахметов ахметов иә ол кісіні біз жақсы танимыз білесіз ба ендеше оған айтыңызшы менің осында екенімді негізі мұнда телефон шалуға тыйым салынған енді сіз дәрігер екенсіз бір жолға көмектесейін рахмет қазір рахмет қал қалай жүрек соғыс қалыпты жасанды тыныс алу жүйесіне қостық данияр қайда білмеймін кешеден бері көрген жоқпын тездетіп дәлелдер табыңыз жақсы тез жылдам бейбіт кеше не болды өзі ештеңе ақырын данияр екеуміз мейрамханада біреулермен ерегесіп қалдық соның біреуі пышақтап кетті қашаннан бері данияр екеуің мейрамханаға баратын болғансыңдар малика артық сұрақ қоймашы сенің міндетің басқа одан да менің сауығып кетуіме көмектес а солай ма маған міндет артатын болғансың ба сен кімсің маған күйеуімсің бе ара қатынасымызды анықтайтын уақыт тапқан екенсің иә таптым ішек қарның ақтарылғанда мені есіңе түсіріпсің мен саған кіммін сен қалаған кезде кездесеміз қаламаған кезде кездеспейміз егер арамызда бірдеме болса шынайы болсын жарайды бұл әңгімеге кейін ораламыз қазір маған телефон сауға. алло әке телефоным неге сөндірулі әпкем жан сақтау бөлімінде жатыр не болып қалды оған жол апатына ұшырады есімілі ма сен қазір әпкеңнің қасында болуың керек барам қалай да болса барам әке әке тоқташ? әке тыныштық па бейбіт жол апатына түсіпті жансақтау те жатыр дейді қалайша не болған білмеймін ана әкең соған ренжіп жатыр ма мүмкін дұрыстап сөйлесіп көрерсің сен өзің сөйлесіп көріп пе малика сен менің әкемді білмейді екенсің үйде ол не айтса соның бәрі заң ешқашан ешкім тыңдамайды мен не айтамын оған әке амансыз ба ішіме пышақ соғып кетті қалай да болса келдім деймін ба айтшы сен мені түсінбедің ештеңе айтудың қажеті жоқ тек жанында бол әрбірден соң әңгіме сенің туған әпкең туралы біз не істегелі жүрміз осында жатқан науқастарды қуантуға тырысайық кара айналдыршы ермек еттк мынаны караңыз не болду науқастар қабырғаға суретіліп жатыр сурет рұқсаттары бар ма жарайды сен отыра бер мен барып көріп келейін мына мына жерге ермек қайда сендер не істеп жатсыңдар алып тастаңдар мына бұл жерге тыйым салынған ілуге кешіріңіз онда тұрған не бар алып тастаңдар дедім ғой кешіріңіз біздің негізгі ойымыз Ойлағандарында шаруам жоқ алып тастаңдар не не айғай шу не болып жатыр мына кісілер өздерінің шимай шатпақтарын жабыстырып жатыр екен бұл шимай шатпақ емес қой бұл сурет дұрыс алып Айтыңыз, бұлар сонда кімге кедері келтіріп тұр Сен Палатан қайсы төртінші қарағым бұл сүрет галереясы емес медицина орталығы түсін тұрсың ғой мұнда адамдар емделеді Өтінем сізден дәрігер олардың емделетінін мен де жақсы білем. бірақ айтыңызшы олар процедуралық кабинет пен жара бөлмесінен басқа не көріп жүр олардың қанша өмір қалғаны белгісіз ертең не боларды белгісіз ал сөреттер олардың көңіл көтеруге көмектеседі жарайды жарайды тиіспеңіз тұра берсін адамдар сәл болса қуанып қалар жарайды жүріңіз рахмет аға жеңгесіне рұқсат алып болмайды данияр әлімханұлы ассалаумағалейкум уәлихан аға мені шығарып алыңызшы мына жерден өтінемін мен сіздің мұнда не себепті түскеніңізді естідім заңды қатаң бұзғансыз полиция қызметкеріне қарсылық көрсету ол қылмыс иә білемін абырой болғанда сізге ол қылмыс әлі қозғалмапты білесіз бе менің әйелім жақын арада жол апатына түскен болатын қазір жансақтау бөлімінде ауыр халде жатыр жанында болуым керек сіз? түсінікті түсінеміз түсінеміз жағдай қиын ол жол апатын анықтауды мен өз қолыма алдым солай ма иә сараптама басталды тергеу амалдары жүріп жатыр жақсы болған екен тек мынау жол апатына байланысты жағдайлар түсініксіз әлі сізді қалай шығарып алсам екен уақыт тығыз мен әйеліме кез келген сәтте айырылып қалуым мүмкін кезекші тыңдап тұрмын мына кісі менімен кетеді уәлихан тұрсынбекұлы бұл бізге мас күйінде қолға түсті және де біздің әріптестерімізге қарсылық көрсетті кім қателеспейді бұл кісі де адам құтқарушы дәрігер айтпақшы тіркелді ма жоқ уәлихан тұрсынбекұлы әлі тіркеп үлгермедік тіптен жақсы тіркемей ақ қойыңыздар мен өз мойныма аламын жеке затын алып келіңіз құп болады кеттік пе жүріңіз зерттеу қорытындылары бар ма міне Thank you. не айтуға болады мидың белсенділігі төмендеген жарыққа реакция әлсіз комаға түсудің аз ақ алдында жатыр сонда не істеу керек отыз жылдық тәжірибесі бар нейрохирургсіз ақылыңызды айтыңыз болжам көңіл қуантарлық емес түсінікті рахмет жақсы уәлихан аға рахмет сізге оғаш жоқ полиция қызметкері, мен өзім сөйлесемін тіпті болмаса орталыққа туыстарын алып келсін емдеу керек болса емдейміз көмектесеміз істің мұншалықты қиын болатынын ойламаппын бұдан былай заң бұзбаңыз келесі жолы мұндай көмек болмайды түсіндім алло иә тыңдап тұрмын алло данияр қайдасың телефон неге алмадың алтыншаштың жағдайы не болып қалды оған оны жаңа ғана профессор Бекет қарады орталыққа тез келші кел тез жақсы қазір иә барам. алтыншы қызым мынаны мында мында қояйын суреттерің сондай әдемі адамдарға нағыз өнер туындысы сыйлады рахмет көрдің бе ермек көркем сурет адамдардың қалай көңіл күйін иә. көтереді ассалаумағалейкум ата о келгендеріңіз қандай жақсы болды қалыңыз қалай қалайсың қызым жақсы әкем бар дегенді айтқан жоқ сияқты едің өзім де білгем жоқ енді біліп өзімді бақытты сезініп жүрмін құлыным құтты бір көркем сурет көрмесіне келгенде әсер алдық <laughs> орталықтың сәнін кіргізейін деп ойладық ата бәріне ұнап жатыр осының бәрін сен салдың ба <laughs> иә қандай әдемі анаңа тартқан нағыз талант екенсің <laughs> өзімнің бір көрмемді ұйымдастырып жатқан сияқтымын жүріңіздер мен сіздерге бәрін көрсетейін иә. біз құралай құралай дәрігер дәрігер дәрігер дәрігер дәрігер дәрігер құралай дәрігер қызым қызым құралай үмітімізді үзбеуіміз керек балам шынымен ештеңе істей алмаймыз ба комаға түсер алдында жүзден бірі ғана аман қалады білесің ғой өзің дамирдің қасында кім бар күтушісі өтінемін оны осында алып келіңізші жарайды мен алтыншаштың жанында боламын дамир жүр тамақ іш дамир мен сен жақсы көретін тамағыңды пісірдім жүр енді тұра қойшы дамир жүр жүр жүр тамақ ішу керек жүр тамақ ішу керек сандуғаш не болды тамақ іш деп айтып едім бас тартты жарайды заттарын жинаңыз анасы ше ол қазір жансақтау бөлімінде жатыр кеше түнде жол апатына түсті құдайым сандуғаш сабыр етіңіз сабыр сақтаңыз баланы жарайды құлыным сол қазір әкеңе барамыз иә таспақын қайда сен міне тасбақа кел кел ғой таспақасын беріңізші рахмет құлыным жүр кеттік әкеңе барамыз таспақаға тамақ бердің ба сен ә дәмі балам қолың сол қалайсың жаным менде не барын қарашы біздің бақытты кездер уайымдама әлі ақ бәрі жақсы болады бірге қыдырамыз әлі білесің бе данияр әлімханұлы сіздің науқасыңыз тағы да талма ұстап қалды жақындар сізді күтіп отыр жақсы қазір барамын төртінші рет талмаңыз ұстады келесі жолы жүрегіңіз шыдамауы мүмкін дәрігер сізге бір ғана өтінішім бар орындаймын деп уәде етіңізші әуелі айтыңыз бұдан артық күресетін шамам жоқ күннен күнге әлсіреп бара жатқанымды сезіп тұрмын 要事。 дәрігер халі қалай жүрек соғысын тұрақтандырғанымен өте әлсіз әрең соғып тұр егер де тағы да талмас ұстаса шыдамауы мүмкін бәріне дайын болыңыздар япырай япырай басқа ешқандай амалдың қалмағаны ма мен бұл сұрағыңызға нақты жауап бере алмаймын қанша өмір қалды еуропаға апарсам ше үлгермейсіз бе деп қорқам құралайға ұшаққа отыруға болмайды жүрегі жарамайды суреттерді өз салған орталықты сәлді болса сәндегісі келген ой. сары түсті гүлдерді жақсы көреді құралай үшін адамның өмірде өсіп тұрған гүл іспетті оны аямай үзіп тастауға да таптауға да болады иә сенің сонда болғаның дұрыс данияр қалың қалай жақсы жаман болса да жақсы деп жауап беретін әдетіміз шынымды айтсам өзімді қоярға жер таппай тұрмын әйелім болса сәт санап жағдайы нашарлап келеді өмір мен өлімнің арасында ол емес мен тұрғандаймын мен мұндай күйді ешқашан сезініп көрмеппін бауыржан аға данияр жақындарымыз бір қиындыққа тап болса жүрек бірден сезеді ал санамыз сенгісі келмейді қорқатынымыз сондықтан ғой ол көлік апатына менің кесірімнен түсті телефон шалғанда көтермеп едім қайда жүргенімді білсе көлікке отырмас еді түсінемісіз ол қазір сақтау бөлімінде жатыр қалмаймын мұндамын. қолымнан ештеңе келер емес енді мен не істеймін айтыңызшы ағысы қатал тегеурін уақыт сұрқия алып кетеді өзіне тартып бір әр қия сұрама қой жауабын оның таппайсың өткені саған тағдырдың жолы құпия данияр жаратқан иеміз алдымызда не дайындап қойғанын ешкім білмейді өзіңді кінәлай берме Должен аға мен қаншама адамға көмектестім қаншама адам ажал аузынан қалды бірақ өз әйеліме көмектесе алар емеспін неткен әділетсіздік не жаздым кім жауап береді